Filho, já chegou a nota daquele lugar que tu aprende coisas. Escola. Isso. Sim, mas você vai ter que adivinhar a nota com uma charada. Ok, pode mandar. Qual cor começa com V e termina com melho? Roxo. É de você que herdei a inteligência.